стена Жизни моей такая ты одна Видео стена Я знаю быть со мной ты рождена Видео стена а от производит фурор Открывает простор, запускает бизнеса мотор Истина от а Атонор Самый яркий напор Самый сложный узор Широкий оператора обзор Видео стена Моей стране и миру так нужна Видео стена Бесшовная и без подрыва сервер Это вам не консерва, создан сыном Минервы Это мощи резервы операторов Спокойные нервы а эти панели как поставить сумели Что ни шва в них не щели Стены пол одолели монтажники Порой не спали, не ели Видео стена моей стране Бесшумная и бесподрывная Иди, Остина, жизни моей такая ты одна Видео стена, я знаю, быть со мной ты рождена